در غریبی یا چای ما از ما جدا وای مای مردی کارا چای ما بغدا وای ما بگه که ای سفر می آیم وای ای دیداری یک دیگری کنیم شگری خدا او یادی داری دیگر که نمیشه ریخ خدایی وای ما یاد کدم نونی تنوری آچم وای غریبی وای غریب وای ما یاد کدم بوی بغاری وطن وای غریبی وای غریب مشه بچه آوازت خسته نباشد یک چای بریز اوی ما یاد کدام نونی تنوری آچم اوی ابرو ما تو ابروی بنوری آچم اوی ما یاد کدم بودی بغاری وطنه انا چون کلچه کنده هست نوری آچمه انا چون کلچه کنده هست نوری آچمه اوی چرخا فلکه مره به چرخ های کلابی بدم مره ببل خواردی های کلاب بدم های کلاب بدم آبی شیریل مخوردم ای های سرگشتم مره ببابی تل خواردی یه نمانده در کلوب سمی باد نگشت تو رای جانانه ما مارم زنجیر نجنبان دلی بهنه ما مارم آشمی چگیل گو کی برق سارد پرواد این سوخت دل غایی چه پروانه ما مارم جون از شبچه دیدم که زیان آن بسد گنجی فریدون کردند بغا و غری اک دهنه مارا عاشقی زورای دیدم کی سری اشکم غم هم سایم و گفتم این سه عجب گر نبرد خواه نی مارا ای جان касе як ҷоя хезед барои ишқу ошиқӣ мерақсед кани ҷамол хез э не табам рӯ э бача хез ранги кампиро нос накун не ака намехезам ку намехез нехе ҷамол не е сарт э одамгарид паст будай راست میگو گپای آوازره جان رو بیزم پیشای در مازره سکتان از عجیب میکنم دختر یکی نگه زبای خیشای مره لطفندم در دنی در بازر تو لو چمران میکنم خانه تو بندم در دنی در بازر تو او چمران میکنم سوی منی داره بیکن خنده ایم دشمنه کردی دم شرمنده ایم گنده گیرن آقی بتش گنده دختری خوش دختری می گنده ای در مازتم شمه رای از دارم بطنامی خواهیم مانن بدرونی خواهیم لیلام برم سرا نشسته بد رخساری سفیدت ملبانی برگی بیدن مدو چشمی سور مزیبت چقدر خیال نشستن مدو چشمی سور مزیبت چقدر خیال نشستن نیازی با خود آی زلفا چنگای ابروش موی کمندی زلفاشنگ چنگای ابروش موی کمندی چشماش حلقه بندی دخت سویم بخندی ککت آوردیم ای کک شب تو مردم قمری جان ککت آوردیم ای کک شب تو مردم سوی صفت ما یا دیگر هم سفرت نمیشوم در بدرم زیش عشق اگر زوری درد نمیشم دیده و دل کشاده در خط دام دل شده سید و بغرد و دیده هیله گرد نمیشوم گفتی بد این شرر توی بینی غم دیگر توی از شرری دلم مگو من دیگرت نمیشم باری خیالیش قرار تاری عصب نمیکشد گنجی دست رفتیم دردی سر سرت نمیشم برانداند همه دنیا به او لعنت بخواند چو شیرین است ما در بر فرزد چو شیرین است ما در فرزد کسی ما در ندارد و بداند چرخ و فلک چرخ و ای وای بدم مرم بلخ و مردی بدم تلخ چین چین چین چین دلبری نازک بدن کرتای چکم وطن برا به صحنی میدان نازنی گل بدن برا به صحنی میدان نازنی گل بدن برا به صحنی میدان نازنی گل بدن و سگنا دادم و سگ مایلم شد نگهبانی تمام منزلم شد با بی فرقیتی انسان حیوان با بی فرقیتی انسان حیوان با انسان خوب کردم قاتلم شد با انسان خوب کردم قاتلم شد دم دست قناعت میکند نصف جان دادم و دوست تن باز خیانت میکند هر آقم میخری از بری مردن مگر آنها که غم خوردن نمردن مگر آنها که غم خوردن نمردن بیروز کوجی قبر سون گزار کن بیروز کوجی قبر سون گزار کن ببین کی مردگان با خوشی بردن دنیای فانی گوش کن ریسکی مردان را رسان و ای بشارو پوش کن پیشین عمر ننشینم نونی نمر نخورم پیشین عمر ننشینم نونی نمر نخورم دوست بزار دشمن بخور نامرد به محتاجم مکن دوست بزار دشمن بخور نامرد به محتاجم مکن یک پدر تو خسته شدم کمتر راه میگه چشمان میکنم یک پدر ده تا پیسر و نوری چشمان میکنه شب نگفتن روز نگفتن آب نون میابره جوره مگزن گیرم حیرانم کی را گیرم ای دختر و ای دشنبه یکی ای کشلا گیرم این پرس پرس کدن مسلحتی ساز کدن